kankubuliremu kakati olubanyu kompyuta ah, singa mufu kati tugende ku kiralaekimanyi nti bayinza okugamba this man killed under the influence of beer ne bakivula mani serota but if you find your wife era nakyo tukirabyeko bingi bebafubbe ebibadde mani slota do you expect me to walk and dance to UCC. When my son is battered, Bankubira one is him. Mwala gwe, mwala gwe, mwala gwe. Njaka lozi jeko. Tad, mwupira nga yitu tingana. Be understandable. Did this man walk with a punk before his son was battered? Raising him with a punk? Kati tamale, omuntu akulaba. Olaba? naye naye obeeranga reasonable omuntu akulaba omuntu akulaba ye akulaba atya anti kati ekyo okinyonyola owuliriza okinyonyola omuntu n'akitegeera kati nga bwokyogeraomuntu kati awo omunyonyoera e- ne mukooti e- e- abantu abasiza emisango bwe gityo amala kugenda kugendayo singa mu UCC mulimu omulamu njagala kubuuza tamale kyogamba tofunangako musango gukuyisa mukotinenda mukooti ah, ah, tofunangako musangoti era tetibansobola but you see for me <laughs> naye ngaogendayo am a reasonable man i have to understand buno bwana buto museveni yaleeta obujingajinga kano kanakakuba kano kali buwala ntovuma bantu tamu tamu leke sijja kukiriza kwe kuzira wa mama omuntu emacho wa retract si sobo eh jikale bungende emacho wa person ya ino kumanya bantu oli musajja mukulu naye okuma sagala osinzire wa omuntu ekyo tukikanye ko but understand how would this man react ndibako byomwana ngenchangendere mu dibanga nzina Do you have security here? Are you searched? Have you heard that in the United States somebody invaded a studio and killed the people? Pagezi operate in Abagamba. But they some erondi andabeku njakukwata amawulire ogoka mbugoloze tamale its dangerous kyokikirize mamawulire its dangerous makatabo kange kubanga nange wano ah, ah, nga wayengedde nejambiya mukutya ŋamba nga wayingidde nayo siyinza kutakutya mumpiti oli kukyenda katonyeze munaana pawulo ogambye power of ugandan mafia obanve wetutandikira eh, eh, the power of ugandan mafia uh, uganda mafia ako nno ke katabo ah, kuliko ebifaananyi bina kakati kamale okulaba eno eh, kafuluma 218 si kyekyo ya 218 ekifaananyi ndabako kya right honorable speaker kadaga yaliko vice president her excellency stepesioza kaziwe ndaba ko ekifaananyi kya owekitiibwa katikiro wa buganda peter maiga ne ndabako n'ekifaananyi kya hmm. uh, mwami kitatta 218 tutandise oboka ina oboka ina na oyinzo okugoberera In all my books, I always attribute my independent character and my unique way of looking at things to two factors, by fa my father's wisdom and my home village, Karagala, which its with, with its people. In my books, I usually affirm that my behavior was majorly influenced by my father's character. Mzee was popularly referred to as chief and majority of residents used to refer their problems and disputes to him. My father was not so religious and never attended church sermons regularly ex except on big church services regularly, except on big days such as Christmas. Mirundi was a very fair and honest man. Mirundi always provided solutions to what appeared to be complex issues and he eventually earned immense respect. He operated like a village judge. On the other hand, Kalagala village had all sorts of characters. These included celebrated cannibals and witch doctors who, by the time I came of age had developed Thunder technology. Since I always spend most of my time at home, I rarely missed these village court sessions. I also often traveled around with him. This is the reason why I developed an closeness to ordinary people. Many of the cases my father confronted rotated around malice and falsehood. This is also a reason why I hate malicious individuals. Other cases include marriage disputes and disagreements over land boundaries.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 Surprisingly, some men remarried from families of their deceased wives. One incident that intrigued me is when Kajua quickly married a second wife after battering his first wife to death. Within six months, the second wife also died and Kajua remarried. At this point, however, villagers became suspicious and banished him from the village. When I joined the government 15 years ago, I confronted a similar situation. People who had been used and dumped conducted themselves like these illiterate village women. Instead of divorcing their brutal and abusive husbands, they preferred to stay. Even after the horror, humiliation, and death of the first wife, they willingly rushed to sleep with killers Mafia politics. Much like the women I mentioned earlier, Uganda's politicians usually stay in government offices even after they have been humiliated by the mafia gang. The question is why? One psychologist developed what is called Stockholm syndrome. The theory was de derived from a 1973 botched bank robbery in Stockholm Stockholm syndrome is a condition that causes hostages to develop a tendency to bond, identify, and sympathize with their kidnappers. A young woman was held hostage but was later found to have developed affection towards her captor. The man had sexually abused her for several days he used it to lock her inside the house and therefore neighbors could not detect the criminal activity that was happening in the neighborhood. After several days, the woman in distress was discovered by a plumber who had been called to do some repairs inside the house. The plumber alerted police who laid an ambush to approach apprehend the culprit. When the kidnap, kidnapper returned, the police stormed the dungeon to their surprise, the woman fought off police. Psychologists explained the action of the woman as a syndrome which affects a person who has been exposed to constant abuse. It is explained that to such a victim, abuse becomes normal. Secondly, the victim attributes his or her survival to the captor. This is what happens in government. The mafia humiliates people, but much like illiterate village women, individuals remain in offices despite constant humiliation. Have witnessed highly educated people who are dismissed from lucrative jobs and offered peripheral roles which they go on to take. Why mafia dominate and control the state? following uh, the, the global level, the land open state. The nfuuka adivayiza nkomewo mbakolere ekyokulya bweri bali mumutwe nagaana nenkugamba nti nze waffe ku kyalo i was shaped by the village i was shaped by the wisdom of my father my father bamwitanga chief my father was like a village lawyer my father was a judge mulundinga every difference point a just man nga bagireta wafe kati baganda bange bo baavaayo I'm one of the last bones. one time. That's why I was shaped by the village. abasajja babonyabonyanga nnyo abakazi okuba emigu bagondi nga abakazi bagamba nti musajja atakuba aba takwagala waliwo omutiba guyita omuseerere ogumanyi omuseerere uh-uh. ebikolwa byagwo babivumbikanga mu kyoto nga abakazi byebeyambisa okukuba omusayi gutambule hmm. omuseerere hmm. okuvumbika mu kyoto anti baba kubanga ebikuni bakuloti mm, nabira bibenyigisa bibenyigisa omusayi ne guta tibasambanga bakazi abimbuto atagenda kufuluma ata mutwala mudwaliro kyali wafe kwaliko omusajja nga mwita nkuijanza sanza byali musajja muziba naye nga amanyi okufumba muwogo <laughs> namugjamu amazi nagakuba wenzi kumwe ti ppf <laughs> ngenzi kutewa nkuijanzabe leka nkuijanzabe <laughs> naye bakubanga abakazi nebabatta tagenda mudwali bamusabye as you are doing now ti omwana mukubyeko katono olumutwala mudwaliro dokita nakubesemu ku polisi nebakwata do you know that many children are dying without getting treatment anti bwana amukuba oba omukazi nga gyamutudde mu kliniki bakubira polisi you don't know the adverse effect that many children are dying. Nibaba Zika. When I like want to like again. Why? I tell Mukwata. For you, Mudambia Kizung. Hati, Kajua. Yere kuchari wa fenge nyumba ziringa bili. Kajua ya kuwa mkazi wena amuta. Mumiezi mkaga na wa somulala. Na ina mkuba na amuta. Mumiezi mkaga na wa somulala. Omu. Umulambo ya gusula munumiro. mula namusula mufumbiro naye kyalo kyatula nekigaa nti nedda bwana kaggwa kajwa yena amayembe hmm. this is what museveni is facing kada katayinza kuba mubi mbabazi naaba mubi besige naaba mubi buli omu nemirundi kayibula naaba mubi tamala emirundi naaba mubi itikanti people go back and review as they have reviewed now. Why is it that whoever delivers committed service to this government turns out to be bad? This is the verdict my village has made in, in, in Karagara. That Kajuan, no. One of your wives died while digging in the garden. The other one died while cooking in the kitchen. The other one has been found in your bed. Nkajwa no. Abajamani, baino musajja nga bamuyita gondi shuruda. Yawasa abakazi basatu. Basajja bamukuba akala gondi gondi nedda. All of the three women can't be wrong. Kadaga is bad. Mbabazi is bad. Tamale mirundi is a drunkard. izi kayihula oluseddwa nkadde izi besiya oluseddwa nkadde azima ivirejazi sati nikalagala twevaluwetize situation ugandans abu sati twevaluwetize situation nabaga nti ekyankoza akatabo ako tinze baali balowooza nti nja nakalemaaaanguntwaliyo nkubetente omutwe sisobola geegayo nzamwana aluka nti ma ongobyemufumbira mayemuje tosobola kunjoogana eŋŋendayo sirinyangayo but i wonder highly educated people babajooga ne bajjawo nembwa bo ne bajjawo sent, ne bajjawo nembwa bo ne bajjawo me i cannot I fought a seven year battle which is yielding fruits the president has realized that there was a subterfuge in his government waliwo kebaleese n'entwe ate era ngenda kukuba era meeting eje mwabaddemu ne chairman bwana walutwetwe era ngene giteka ku social media bakalese kagambi munamusanza asimayiringa nali okamba okukolera nebakolere tanobuswera swera enyuma nze wangu bootya a ah, wangu bootya mwemuga nti eddokotera eririyo bakolese nentweyoko nentwe nentwe oba nakalema yabadde ruddawa nakalema naye lwaligenda Uli yeye nsonga mworo no. Katugetu. Katweyongereyo. Emyaka musavu abakibu diwati nti nzo nti okola mu president office. Ojao programu zange. Atenje. Tweyongereyo. Bom tune ngwasa. Why mafia dominate and control the state? Mafia dominates and controls the state using the practice of overwhelming individuals. This is usually applied when the mafia well understand the person appointed by the president, especially the financial muscle of their target. Usually, once a poor or underserving person is given a big position in government, he or she develops what is called arrivalism. He or she quickly switches lifestyle, abandons old friends, and embarks on ivory tower projects. baganda used to refer to this phenomenon as okugwa mu bintu fear of sliding back into poverty gwanga mm. nze nabatunuli emyaka kumi neki batamuhape baali bakoze ekibiina nga bakiyita fellowship nekikuba nekijjawo the fellowship is now divided tulina abasajja abakulu abasazeewo tosi this country edevelopinga kubanga tebalina way out tuyina emisango wano abalina emisango gyokukukosa organis somebody was telling them temujja kukolanga apiiru buli kaseera but if your names are mentioned t nti you were you were under investigation by by icc overkilling people wabatwala yindi yangu ina kampuni hiyo what if ugandans demand their children that is a short term strategy a stupid strategy naye nze ndi happy tibyenalwanira kati mbagamba tikyobulaba babajooga ti abakazi bedda bali tebasobola kwekolera kajwe yatanga nono natta noli natta kakati mmwe tujine kyetuyita bamafiya bafuga batyensi lwaki bajooga abantu the politics over overwhelming tibagenda ne bakusanga webanda abamuli bano babakozeseza ne babajoga ne babania ku mitwe ne bava nyalako gwe bali bakujoze teryanasobola why you do your work if mm. today president museveni makes a cabinet anames a new cabinet nakatamala emirundi do you think i organize a party i'm educated omuintended to eat kakati ate waliwo ye agamba nti yasoose bananga omukonja asoose bananga omuganda asoose bananga ani asoose kakati abo tuyita the politics overwhelming ti bakuwa ekintu kyewali tosuubira kakati buli lolowoozo kivaamu olowooza nti kyakinene this is way for me have not gone to the president's office for seven years because toyinza kunkuba mu state house ate nengeri wansi wabantu sigendayo but i continue cause serving you kakati nze ffe abatali overwhelmed jenyesha never overwhelmed i'm entitled to it i'm educated i look for votes so i'm not overwhelmed kakati bamafia beyambisa nnyo the politics of overwhelming tikyobadde tosuubira didn't i tell you didn't i tell you you people didn't i tell you that we have something for you oh, oh, oh, oh. nakujogerako nakufuula emboyi nakunyalako nakunya ku mutwe kubanga bakuwadde obwa minisita sisikisobola nti kakati ekyo kyenda kugamba okisomye ki tipolitics ova ki yes nti bakubadde kinene nnyo kyewali tusubire mu famire yo tweyongeddeyo fear of sliding back into poverty in africa business deals depends on one's closeness to government take for example the late former vice president dr samson kiseka he owned the best modern farms in uganda However, immediately after he was sacked from government, his modern farms vanished and what remains is his grave. Dr. Kiseka's widow was saved from starving to death by President Museveni, who brought her back to Uganda, who brought her back to Uganda from USA. Her relatives who her relative who was living with her in USA was arrested by police for illegal stay, leaving the older woman in the house and depending on handouts from generous neighbors. As for Dr. Kiseka, he had to sell his hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Specios Wandera Kaziwe, also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace, before falling from grace to grass, Speciosa was a good-looking woman with big rolling eyes.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 I was not surprised when Sunday Monitor offered her a full page interview. My prediction is that she is being rehabilitated for another assignment. During the maligning sessions against her, she was accused of stealing Valley Dam funds, and a building near Makerere University was named Bidiba on false allegations that it belonged to her. Extension of privileges. nkubuulira nti duwachi muba joga. Kani mwababa kujambu wafu, ne bakunaazaako enfuufu bayinza nokukogaa nti borrow money mu banka i don't have a loan i don't have an overdraft kubamba manyi ti erinnya lyokubira manage esimu no don't mind don't mind we are handling it naye olunaku lwova mu buyinza bebakubuulira oba bakugobye bebakozeze mpaka mutundu yekiseka kiseka yina faamu nnungi ennyo kizeko okumanya famu yali modern bantu bagendangayo nokikyalira nga ettaka ngaekiseka faamu ye erina pipes nga zikolera kusola ettaka bwe lyagwangamu amazzi nga zeteekako zokka emodern faamu ina africa kiseka omulimi omukuukuutivu naye kiseka bwe baamugoba mu gavumenti dokita omutendeke ngaine nidwaliro where is the hospital where is the farm kisekaisika zvakwe vamuzvikauka he begged museveni to buy his hospital chiseka mukazi we yangenda muzukulu yamuja wano namutwale mu america ngali yiriko emigorand nalindavavukedde eh? nendaba omuwala oyo bamwitanganishwa nti bakati usa yali obunankinga yali akola mubukedde nempandiika brief ewa president timukakiseka abonabona disentimitubukedde tulokete this yomuwala omuwala yekwekanga kabusenga ayagala ngende mu ofiisi ye akibbe nobugaali oyindibwako what I have initiated. Museveni brought Kiteka's wife back, Kiteka's widow. Yali asula mu kazigo nga baneiba be bamuwa emmere why had wundi amuzzukulu era amututye mu amerika was arrested as an illegal immigrant muka kisekka dokita mululu kisekka avudde kuba prime minister kiseka yogera bingi ngaavudde ku bopeis where is the temangalo farm nembaga neziniita mwenyinazi sibesoza wandira kazibu kyala mulungi nyo mwasooka loolinga aki vice president nakola neyika ga maketi mulimi mukukutiva enkoko olusuku lwa beeyinyo bikyaliyo bali bagezi babiteeka ku okisigeni tibiba komaso kise kazi fomu zoto operating on commercial ethics no soda kwe banywangayo it became a demonstration farm nga wa government ebijimusa bya government the moment kasa bajja wakati mumanyi omuntu agenda okwetuga gweyeteka mumuguwalirira kameza kasa akasamba ebbali nga gumusika nawe bakukola where is the naigaga market the famous naigaga market wazigori zisipesezo yawandi yakazikwe tukubaye webali bagala okufera bamuga nti yagenda okubeera bagala okuleeta omukazi mu uganda abeere wa african union south africa erina kubeera na president mukazi bulisin egenda kubeera na mukazi usa bamubiramu emiliyoni ya dollar for that campaign spesezo yawandi yakazikwe if we did not have friends government ya uganda teyamusente bazibba kazibwa ndisisiriyo ogwalo weare detained in kigali hotel for non payment abaana ba kazibwe bebamuweereza gomes in many places she had to go to president nga tewali sente nembasa ya uganda nga temanyi nga sente bazibbidde ono abafere abafere sipesoza wandera kazibu thats why emizimu gyaffe omanyi banda saba katonda nze nekumbye tufe nga okyali mulamu ojja kulaba omuzimu ogulungi ogunaagwo mu kabuli kabuli ogirabe yekkulu byanga yenyenye evaamu kina tukubagana tujja kulwalira ne mu kabuli ebyo tebiriiyo omuteringeyo eh, dinno nti mwemukuba abantu mawulire ag'obusiro kyona ti newspaper man kazibwe eh? went to Angola and met the then president of Angola. Edward so on Ariko on the run was a very proud man. Yes, humiliating Uganda. Dr. Kiddo Makubia agenda mu Angola. Have you, uh, where are you coming from? From Uganda. I brought a message from your brother, Museven. When did we come, brothers? namukimiryezingirawo over what over congo go dot sit in machia do santos yagamba kiduma kubweyo tutula ne muntebe yange you gad tell your president that when we are taking kabila we went together this person they are taking with rwanda have we agreed have we talked anywhere are we sure that he, he will uh, compensate us what we have spent in congo bitter out. He had bitterness about over seven, Dos Santos. Kakatekas were Hey! Where are you coming from? I'm coming from Uganda. Hey! Why are you here? I'm seeking your support to become a African Union boss. Hey! To replace uh, Zuma's wife. Do they... are ah, these uh, ah, do you see these newspapers namulaga red paper namulaga new vision tamugamba ne monitor are they published in uganda kazi bwe nazitunulye yes are you the person who sort of give money <laughs> are you the person you want me to support get out of my office dos santos yagoba kazi bwe mu ofiisi ye genda omubuuze asikikazibwe noba ndi asikikazibwe anti yetasobola byogera uganda nti was not retained wezisesiri ogwangu nga sente bazibye era kati muadvisa wa president kuheres bwebamugamba mbwagezi kusoma phd to be marketed for international job sente baziganda naddawa nze byo bintekamu nze mutwani wa mirundi sigenda nenkolesabo for seven years ihave not work kakati obulire kyenkutegedde twasose ku poliisi sova overwhelming netudda ku privileges zebakugjako mm. nti bakuwa temporary privileges naye nga ziriku oxygen mm. nga bwebazikugjako amexplain nawandika akataba ako tihow mafias control the state nenda nembafukamirira nti alina licensi bajja gijjaka ah, sijja gijjeeko bakunonye bakwasa omutwe to gain the extension of privileges.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 Thirdly, mafias exploit conditions such no, as... Uh, extension of privileges. bakuteeka mu mbeera ebbeeyi n'olowooza nti bwogivaamu all my homes residences are protected by security But do you know that I sleep outside at times, better and very well? Do you see security moving in my car? That's why I move with the pangas, I move with jerrycan over acid, I almost everything about gamba. nilubagenze yabagambi bali bakite bakobagendayo ebala mugende mu kooti nakati yabagambi mumulinde ayireku omuntu omwasede akubeka omuntu omwenyondo eyo oba agitemesa omuntu ali punish eh, e you lwaki bwebagala tudisamumi musebenya abasinga bagenzeeyo kakati nkugamba tibakuteeka mu privileges nze motoka eziriyowange ettaka ttono zimezeemu n'omuddo and when he runs a number grave one in Uganda one. If you are not coming, ring me. So that I organize, which means it was done. Gemuto Kawanga Jesus in Pangisa. To be used to this life. I hire. Gidu Babuza was done. But you got to say that I'm Zabigiri. We said the better good. There was an argument to Baba Namasuba. Mirundi, Mirundi, as well as yes. wanudde lizipulubirejezuluko abaganda bakuga nti obukyala si bumbejja emumbejja olulimaine princess kakati mayiga oyo nga bamugjeko convoy atambula mayiga kani bibulaka mary to do some everything why because of the convoy sikiina kakati ebintu bino bigasse bigatta bibiri eh. kakati waliwo why don't we have co-ownership lwaki emmotoka yitogimba uc nebeerayiyo eh, eh. anti nga ngisasulo gisalako lwakilwaki abakumi lwaki abakumi obatwalaatikimanyi gwe tibwebanalonda vice president omupya bajja kudduka budusi baava ewakisekka ewaka nebadduka banoonye kazibwe abakiseka ne babayo emmere okimanyi ekyo nti zeyina okuva ne vp omanyi nti gundi eh, onani adyebo yalemera mu nyumba nga sikiti bagitutte eh, ah, ofuna namwerekako mu new vision tiatya okufuluma ebweru nagenda ku nsako y'amalwa gyeyayiwanga ne bamutwala ensinanti nti kyenkugamba nti muteeka waliwo security eya vice president naye ate waliwo neteeka uh, eh, waliwo ne security eya former vice president kati bukenya omanyi nti alina ekibanda kye mwalagira ebya bulu mwalagira kanoka kagonde katandika butandisi kenya aliruddawa museveni yeteesa ah, ajja kusigala ne faamu ye weadazi mukenya waaka ayinaki gwekimbuulire why is it that kazibwezi faamu neigagamaketi cannot survive it depends on political naye nga tebanyiga antiba affirmative action kandanga lenkugamba nti lwaki abali mu gavumenti babajooga lwaki babajooga nabenso nakubira abantu esimu temuwakada geyani yasoma amateeka yasoma ki bannakalema baani nankabibwa wai lwaki babajooga nkikukubirawo ba tesijogebwa eh, eh, yogera kumotoka nkaba eh, yogera kumotoka yange yaanakulya ali mu gavumenti ayogera ku emotoka yusi njivuge to the next police station njiteekewo nvugeri zange ku maca tekewo security zandisi am getting security because waliwo opposition yagala okunzi opposition yakuba omwana wangembagamba nawandiika akataba ako tuteeriyo how mafias end up humiliating you nti naye gokeera ku maca n'omugjaku convoy naddamu omanyi nti nze ngomba ba driver bange sikubira convoy ndijigelela kwa bwete jibwasi banenifa njagala nze mirundi nebwezi yeyo mtu obwenti nebwezi yeyo wa naba boda bensenda bokka naba traffic bimbadde gati njitadde ndabirwamu ngenda ewayiga ekuwa omugenzi yiga aba boda boda bensenze bokka wa traffic ne bamuyiza ne bankantera emirundi thats what i want siri mirundi because of government influence no that one be taken away obukyala sibumbejja na i was telling my, the, the purpose of that book was to warn people why do these people humiliate you mbozijonstetagusi ontwale mupresi sijja gendayo okay. musanvu okay. thirdly tugenze tugenze ku kyokusatu thirdly has exploited conditions such as sickness or commercial loans as a matter of fact it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country however this is another trick much like the illiterate village women i highlighted in my earlier submission Leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category and therefore she is ready to accept any changes for this reason. Fearing... byotasobola kukola kulwa kufuga bakulya ku muntu ne bakunyalaku kubanga bategeera nti enyumba yo bagitwala thats why i don't have a run in a bank i don't have an overdraft sina banja lisobola kunkanga to grandnel before anybody avodly things bweba omulwadde bategeera ti olina okukkiriza kyebakugambye kubanga laifu yo erinyiddekubo bebakujjanjaba to get access to uh, a eh, medical care mpulira mbu baadvaisa bwa medical care bisinabigaana ekaneedukaite eh, famiry yaffe esobola okunzijanjaba and mwalaise ne gavument kakati ekiba kikuteekaku nebategeera nti ono mulwadde sente ezimugendako ziri bwezi okimanyi nti nsebambi prime minister nsebambi yali obuuka yavuma prime minister sibambi ekyamuvumisa gavumenti kyali ki yali alwadde cancer and was going to south africa as prime minister courtesy of government when he was retired yali asabye president osingis omalanga kumbuulirako nga tonnanga obakuleediyo sibambi yakozesanga 30 million to go to the cancer institute. Ah, ah, you know that, uh, you'll continue going to South Africa. Kumizion ya satungani ya zako, tiyadda mubbalaba, sibambi nari obuka, puli virejezi. So they can humiliate you because you need money for health. Tika kati nisi, mbo, president ya tata mafu, umutari uwa, ya sigarawa, yali namagye ngaomuvuzi kikompola nekimukuba omukono pulezidenti nalagira nendebaiting bamutwala egermany bamulongoosa nagenda mu medical board nebaŋamba misamiro nti your father's hand is irreparable even if you take him to germany you will get the same treatment like we have here sent basibi bayinzaokubanyondonenkwasa omutwe naye kano go to the medical board byenkugamba ti these people when they know olibakubamaolekalekankobolesa oh, nabiira ali kukabati nabiira yorono that museveni has given mansu nabiira because this case is clear nabira's husband left why lwaki yafawa nagenda they separate they divorce no nabira sempala nabira yava uyugindi ndiji mwino gundi nabira kansala ewakiso